Да, сигареты, да, да, хотя бы я пущу. А то скажут, что курим только и все. <laughs> И больше ничего не делаем. Короче, это кубик, позывной у него такой, зовут Дима. Он, он меня спас, грубо говоря, вытащил практически на себе. <laughs> Голыми обколол. Вот. Продолжает воевать, не отступает. Ну, победа будет за нами. По-любому. <laughs> Ну что, в Спартаке сегодня спокойно, потому что у нас здесь ОБСЕ было, ООН, ну, думаю, к вечеру опять начнется, как обычно. Потому что перестрелки не прекращаются. Стало больше туров только летать, намного больше. Увидите в предыдущем видео, но их стало много. И минами подзакидывать стали больше васильки работать. По РЛС сильно работают. Слава богу, пацаны держатся и держаться будут. Вы на охотники, на коленнике, спасибо вам. Пашта нормальненько, хоть ноги целые руки. И от осколков уберегут. Все-таки ПМ даже не простреливает, что говорить уже осколки вообще отлетают. И благодарны очень сильно вам за это все. Если можете, помогайте дальше, будем рады всему. Спасибо еще раз. Вот так и бегаем. У вас по, по потерям как, нормально? Все у нас нормально. Потерь нету. Какие потери? Я потери, потери это люди, когда умирают. А когда эти суки слегка цепанули, это ничего страшного. Она заживает, и мы дальше возвращаемся. Даже не уходим. Они, у них цель прорваться сюда или просто беспокоящая? Э, пока просто беспорядочный огонь открывают, а потом начинают выявлять огневые точки и работают по ним. И говоришь, турами участилось, да? Да. Одним, это когда, дней 7 назад, уже утром, часов 5, штук 20-25 прилетело в одну точку. Именно ложили, ложили, ложили постоянно. Сука, это роскошно живут.